አቤቱ ሁሉን የምትገዛ አምላካችን እግዚአብሔር ከመከራ ሰውረ በረድኤት ጠብቀ እስከዚህች ሰዓት ስላደረስከን እናመሰግንሃለን። አሁንም ከማያልቅ ቸርነት እንሻለን እንማልዳለን። ሰውን የምትወድ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በሰላም እንድናሳልፋት ይችን ዕለት ባርክልን። ያለ ዘመናችን ሁሉ ሕግን በመጠበቅ በሰላም የምንኖርበት ዘመን ይሆንልን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የሰይጣንን ሥራ ሁሉ የተሰወረውን የተገለጸውንም ከእኛ አርቅ፣ ከሕዝብህም ሁሉ አርቅላቸው። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ዲያብሎስን በድምህ ነሳዘን ስልጣን የሰጠን አንተነና ዲያብሎስ ከሚያመጣው መከራና ከክፉ ነገር ሁሉ አድነን። አምላካችን እግዚአብሔር የምሕረት ፊትን ከእኛ አትመልስ፣ የኃጢአታችንን ፍዳ አርቅልን። በነፍስ በሥጋ ከሠራነው ኃጢአት በቸርነት አንጻን። አምላካችን ሆይ የእኛን ኃጢአትና የሕዝቡን ሁሉ ኃጢአት ይቅር ትል ዘንድ እንለምንሃለን፣ እንማልዳለን። ተስፋችን አንተ ነህና በፊትህ አትጣለን። ስለ በደላችንም ብዛት አታሳፍረን፣ የመንፈስ ቅዱስን ሀብት አሳድርብን፣ በኃጢአት እንዳንወርቅ በቸርነት ደግፈን። በዚችም ሰዓት አንተን ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ ፍሬን እናቀርብልህ ዘንድ በቸርነት እርዳን። በመሐሪነትና በይቅርታ ስሬታ ኃጢአት እናገኝ ዘንድ ማግኘቱን ስጠን። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ከምድር ያነሳህን ከመላእክትና ከሊቃነ መላእክት ጋር ታኖረን ዘንድ ከመሬት ከፍ ከፍ ያደረግከን አንተነ ፍጥረታት ሁሉ ለአንተ ይገዛሉ። እኛም አንተን እናመሰግናለን፣ አንተን እናከብራለን፣ ከሃሊነትንም እናደንቃለን፣ ለስምም እንገዛለን። አሁንም ለቅዱስ ወንጌል ቃል እንድንገዛ በፍቅርና በይቅርታ ብዛት የበቃን አድርገን ፈቃድንም ለመፈጸም በትእዛዝ ጸንተን ለመኖር ኃይልን ስጠን። በየጊዜው እየሰዓቱም ሁሉ እናመሰግናለን እናከብርህማለን። ሌሊቱን ባርከ ጨለማውን አሳልፈ በሰላም በሕይወት ጠብቀ ከብርሃን እንዳደረስከን አቤቱ አሁንም አልቱን ባርከ በሰላም በሕይወት ጠብቀ ከሰርክ ሰዓት እንለምናለን እንማልዳለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሁሉን ለመጠበቅ ሁሉን ለማዳን ሁሉንም ይቅር ለማለት ስልጣን ያለ አንተነና ከክፉ ዘመን ሁሉ ሰውረ አማሪ አምላክ ይቅርባይ አምላክ መዓት የራቀ ምሕረትም የበዛ ቸርነት የማያልቅ ነው። እኛም ስላደረክልን ቸርነት እናመሰግንሃለን። ሰራዊተ መላእክት ሁሉ የሚያመሰግኑ ፍጥረታት ሁሉ የሚሰግዱልን እኛም እንሰግድልሃለን። የአማልክት አምላክ እኛም እናመልክሃለን። ንስሐችንና ምልጃችንን ያለ ነውርና ያለ ነቀፋ ተቀበልልን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር በደዌ ሥጋ በደዌ ነፍስ የታመሙ ወገኖቻችንን አስብ። በይቅርታ ጎብኛቸው፣ በምሕረትም ፈውሳቸው። አቤቱ ካንተ ትእዛዝ ርቀው በኃጢአት የተማረኩትን በዲያብሎስ እጅ የወደቁትን አስብ። ጠላት ዲያብሎስን አርቅላቸው፣ በይቅርታ በምሕረት ወደ ሕግ መልሳቸው። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ልዩ ልዩ መከራ ደርሶባቸው በመሪር ሐዘን የተጨነቁትን በጽኑ አገዛዝ የተያዙትን በግዞት ቤት ያሉትን በቸርነት አስባቸው፣ በአምላክነት አረጋጋቸው፣ ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ አድናቸው። አቤቱ የዕለት ምግብ አተው የተራቡትን የተጠሙትን የታረዙትን ማስባቸው በበረከት እጅ መግባቸው የማያልፍ ጸጋህን አልብሳቸው። ካንተ በቀር ሌላ የምናውቀው የለምና እግዚአብሔር ሆይ ገንዘቦችህ አድርገን በቸርነት የጸሎታችንን ዋጋ ስጠን። ነፍሳችንና ስጋችንን በኃጢአት ከሚመጣ ሞት ታድን ዘንድ ቅዱስ ስምን በእምነት እንጠራለን። በእኛ በአገልጋዮች ላይ ዲያብሎስ ያመጣው የሞት ሥልጣን እንዳይበረታታ ቅዱስ ስምህ መዳኛ ይሁነን። ለስልጣን ሽረት ለዘመን ልፈት የሌለብህ ዘላለማዊ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ዓለም ሁሉ እንለምንሃለን፣ እንማልድሃለን። በዓለም የሚነፍስ ነፋስ፣ የሚዘንብ ዝናብ፣ የምሕረት የበረከት የሰላም ይሁን። በምድር የተዘራውን አዝርት የተተከለውን አትክልት ባርክ። ደማዊ ስጋዊ ፍጥረት ሁሉ አንተን ተስፋ ያደርጋልና ለሁሉም የሚያሻውን የሚስማማውን አድርግለት። አቤቱ አምላካችን አንተ የፍቅር የሰላም ባለቤት ነህና በዚህ ዓለም ለሚኖሩ ለሰው ልጆች ሁሉ የሰላምን፣ የፍቅርን፣ የመተሳሰብን፣ የመረዳዳትን መንፈስ አድላቸው። አቦይ ሃሌሉያ ወልድ ሆይ ይቅር በለን ሃሌሉያ ይቅር ባይ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በይቅርታ አስበን ለአንተ ፍጹም ምስጋናን እናቀርባለን። ቸር ይቅር ባይ ሆይ ማረን፣ ኃጢአታችንንም አስተስርልን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አድነን፣ በነፍስ በሥጋም ጠብቀን። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ይቅር በለን፣ በቸርነት ብዛት በደላችንን ደምስስ። አባታዊ ይቅርታ ላክልን፣ ፍጹም ይቅርታ ካንተ ዘንድ ነውና። አሌሉያ። ይቅር ባያ ሆይ ማረን፣ ይቅር በለን ባህሪውን አቤቱ ይቅርታን ስጠን። የቀድሞ ኃጢአታችንን ማስባት ታጥፋን። በቸርነት አንተ ይቅር ባይ ለሚጠሩ ለሚለምን ሁሉ ይቅርታ ብዙ ነው። በእውነት ይጠሩሃል፣ አንተም ዘወትር ትሰማለህ። ሁሉን ለማድረግ የሚችል ነው። ሁሉን ለማድረግ የሚችል የአምላካችን ቃል እውነት ነውና ይቅርታውን ይልክልን ዘንድ አብን እንለምነው። አብ ለለመነ ሁሉ ይበቃልና፣ አሌሉያ። ለእርሱ ምስጋና ይገባል፣ አሌሉያ። ለእርሱ ክብር ምስጋና ይገባል፣ አሌሉያ። ሁሉ ጌታ ለክርስቶስ ዛሬስ ተስፋችን ማን ነው? እግዚአብሔር አይደለምን? አቤቱ አምላካችን ነፍሳችንን ለአንተ አደራ እናስጠብቃለን። ከምሕረት አምላክ ዘንድ ነፍሳችንን አደራ እናስጠብቃለን። ከምስጋና ምላክ ዘንድ ነፍሳችንን አደራ እናስጠብቃለን። በጌታችንና በአምላካችን ነፍሳችንን አደራ እናስጠብቃለን። ከክፉ ሥራ ሁሉ ነፍሳችንና ሰውነታችንን አድን። የድሆች አምላክ ተስፋ ላጡ ተስፋቸው የምትሆን አቤቱ እኛ ወደ አንተ ተማጽነናል። ከሰርክ እስከ ነግ እንደጠበቅከን እንዲሁ ከነግ እስከ ሰርክ ጠብቀን። ስምህን ለምንጠራ ለእኛ ለአገልጋዮች ድል መንሳትንና ኃይልን ስጠን። በየጊዜውና በየሰዓቱ በመላእክት ታዳጊነት በውስጥ በአፋ ጠብቀን። በመስቀል ተቤዠ ስለ ባለሟል ስለ አብርሃም ስለ ወዳጅ ስለ ይስሐቅ ስለ ስለ እስራኤልም ብለ አቤቱ ቃል ኪዳንን አስብ፣ ይቅርታህን ላክልን፣ የወገኖችንም ኃጢአት አስተስሪ። በእናት በማርያም አማላጅነት በአጥማቂ በዮሐንስና በቅዱሳን ሁሉ አማላጅነት ጌታ ሆይ ታደገን። አቤቱ አምላካችን አታሳፍረን። ቀን ከእኛ ጋር ሌሊትም በመካከላችን ሁን። አቤቱ አንተ ከእኛ አትለይ፣ ከእኛ ጋር ኑር፣ ረዳትም ሁነን፣ አትተወን፣ አትናቀንም። የሰላም አምላክ ሆይ ተራዳን፣ አትተወን፣ አትተወን፣ አትናቀንም የሰላም አምላክ ሆይ ተራዳን፣ አትተወን አትተወን አትናቀን። የሰላም አምላክ ሆይ ተራዳን፣ አትተወን አትተወን አትናቀን። የሰላም አምላክ ሆይ ተራዳን። እመቤታችን ሆይ ወደ እኛ ተመልከች። ለእኛ ለልጆችሽ ለምኝልን፣ ከችግርና ከሐዘን ሁሉ አድኝ። እመቤታችን ሆይ እመቤታችን ሆይ ወደ እኛ ተመልከቺ፣ የልጅሽም ሰላም በእኛ ላድሮ ይኑር። እመቤታችን ሆይ እመቤታችን ሆይ ወደ እኛ ተመልከቺ፣ የልጅሽም ሰላም በእኛ ላድሮ ይኑር። እመቤታችን ሆይ እመቤታችን ሆይ ወደ እኛ ተመልከቺ፣ የልጅሽም ሰላም በእኛ ላድሩኑ